днем, а естественно, из-за солнца могли бы молиться, естественно, вокруг и внутри молитвенного зала. Поможем вот эти границы, что А где я покрываю? Так, видите, перед вами молитвенный зал. И это с левой стороны зал специально для женщин, для ограждения, за ограждением зал известный, но специальный для женщин. Кроме того, этот час для мужчин. Скоро будет здесь молитва пятничная называется. Вот этот э, полукруглый час, который внутри, это михраб, место, где стоит мулай, за которым стоят молящие. А, э, естественно, женщины стоят с левой стороны, и, э, заметьте, это все было построено в 675 году. А окрест Пентилии, оставив остальная часть, было построено в 9 веке. И минарет сама типичная для Севера Африки, э, и стала быть как раз четырехсторонная и невысокого роста, поэтому часто мы видим невысоких минарет. Напомню, что в конце в коридоре третья колония с конца, в середине, вот те колонны, которые идут как здесь, да? Третья колонна, в середине изображается крест. Пофоткаемся минут 15-20 здесь, пофоткайтесь и в следующем выхода, хорошо? Проходите, пофоткайте и видите дверь, это арабеск, это дверь с тех времен, на дерево, как вид, на основе дерева, видите, рисунки внешне называется арабеск. Хорошо, у вас получится. Thank you.